tayo sa Honda uh, Lanta bubuk tayo na test drive nila meron silang track day na tinatawag eh. Safety Driving Center so ito po ang pinagmamalaki ng Honda plant na training center nila kung saan sila nagko-conduct ng mga uh, free safety training para ano nila to eh advocacy para sa mga riders so meron sila ngayong event na track day tinatawag so magpapa nag-test drive sila ng mga scooter nila. Uy, ang ganda oh. Kitang-kita niyo naman ang truck ng Honda talagang pinag-isipan oh. May parang ramp pa doon. Pero syempre hindi ka pwede magpatalon. Eh. Pero malay mo. Pag nagpatalon ka, Okay. Opo. Start na po ba? Sige, thank you. nyo muna oo 125 to no boss 110 lang yan ah 110 uy ayos ah para talaga siyang ano pantik na scooter yun so, buka natin to den den den den den ikot okay pala tong ano kaliwa ah. Ooh. <laughs> Ayan, nakakatawa ah. Tapos magano ah. Tapos sa loob. Ah, mayroon siyang echo oh. Para malalaman mo kung walwalan takbo mo. Siyempre, doon tayo sa echo mode para tipid uy hindi pala tayo yun ha ah. ah, up ah. up ah medyo matigas ang ano niya ah medyo syempre yung shock niya ah. matigas oh, okay yung preno oh. Ah. Ala. tapos oh, dito ko tuloy baka ano yan ABS hindi mo hindi ka pa naka-experience nun no kailangan mo yun. Diba? Oy. <laughs> Ayos to ah. Yan na lang sir. L-Blade 150. Yan Alex na. Ayun oh. Ito. Oh. oh yun ang ano niya ah. so scooter laging uh, hawak sa brake para mag start ang maganda itong block na to ah okay kubuha natin airblade 150 oh wow mahatak ah ah oo nga medyo nakayuko ang stance mo dito dito lang sa Gino medyo mataas-taas yung ha, mababa yung upuan mo mas mataas yung handlebar pero ito ay siya stable tapos malaki ang forward ay wala pala siyang ano yung step board okay may relax may ready so pwede pong pang racing racing mode Oops. Ah, oo medyo matagtag din siya yan ang safety mode ng ano Honda pag nakababa hindi ka tatakbo Dito, boy. ATV. Pwede dito, po. Oo. Ah. Eto tayo. ADB. So, tingnan natin kung, abo, medyo mataas ah. Saka, nakaon na ba ito, sir? Oo. Oh. Ah. Hmm. Dito naman. So, ito ang 8 uh, panel niya, AQB. Uh, try natin. ADB 150. Uh, ah, mataas ang stance niya. Saka para ka talaga nasa malaking motor sa ano ah standpoint ah, medyo kumpara dun sa Gino mas mataas pa rin yung handlebar nun tapos yung ating responsive nito oh pwede up up up ang big oh parang mababa yung ano niya ground clearance so subukan natin dito <laughs> Oh, mabigat ka para sa average na scooter so ano mo nga ako <laughs> pero ewan ko ah parang mas mahirap siya pang ano mga tighter o dahil naninibago lang Isang ikot pa ako po ha. Oo nga, dapat hindi isang ikot lang. Kasi sayang. Ha? Ito, sasagarin ko to. Kasi ang problema dito, ang nakita ko lang din ang problema siguro yung upuan is medyo matigas maganda ang acceleration niya talaga kumpara sa iba uh, i-off ko muna itong kasama ko naguguloan ako sa pinagkakabit ka rin kung i-off-road mo talaga to ayos ayos ah, auto off ah ito muna tayo sa ano ay wala pala sige doon muna tayo sige try mo muna okay dito tayo manual balik manual so siguro naman basic lang din to ito ang pangkapat nila sa sniper uy una pa lang tigas ng upuan basic panel so, eh, walang ko fixed speed eh. ko Nanibago na kayo bigla ah. pag siya. kasi liwa din talaga ang ano nito Ayan. Ah, medyo hindi ako ano sa brake ah Villari also na pwede kang mag uh, ah, umupo ano farther away para nakayuko ka medyo eko dito parang hindi komportable ayun pag ganitong mga kusigan kulay syempre tiglat to saka yung uh, ano niya sabi ko handlebar medyo nakayo ko nakayo ko stance mo so parang gusto ko na mag-scooter ah scooter tayo sir? Oo. Matingin Anong ano to, Bo? 150 ba to? PCX 150 po. Ah, okay. Top. Tayo. Okay, good. Oo. Medyo maganda ang ano niya, ah. panel niya. Ah. handle bar ABS uy wala na sa meter Putik. Ang ganda ang ano nito ah. Yung turning radius ah. Kala ko sagat na oo wala o oh, may tatamaan na ano bearing yung wala, wala kaya mong iikot eh uh, sarap na ito ah unahin na nga si ate na si ate bitakano na mag-scooter eh ako newbie lang so acceleration eh brake ah. not bad hindi lang calibrated yung front saka back baga magkaiba sila ng ah. pero ito ano siya ah nakadrive na ako ng NMAX nakadrive na rin ako ng Aero pero ito iba ang feeling nito parang pag tumanda-tanda tayo parang mas gusto ko to kasi iba yung position niya eh ito saka hindi walang ano ano ka lang mawawala lang yung hype mo o tingnan natin yung hand saka maganda dito sa scooter hindi ka na uh, ah, iniintindi yung clutch wala ka ng timpla-timpla gas lang talaga hindi rin ah pwede oh kasi side turn eh oh o oh, papasayad ko ba isa pa nga, isa pa nga. Ang gusto kong ito eh. Oh, sige, pag ano. So, tingnan natin kung ano. Try natin yung uh, 150 mamaya. Ito, ito. Oh, maganda ang hatak niya. Responsive. Di siya tulad ng ano, NMAX na medyo delay. Pero sabi video daw yun. medyo responsive naman gusto ko to gusto ko yung ganito parang sa uh, standard na motor uh, pag binitaw mo agad yung clutch kabit agad so parang may ganun siya kasi yung ibang scooter ng try ko parang pag piniga mo uh, may delay so pag tinranslate mo yung sa declutch parang naka one third uh, clutch ka so mag-rev muna siya ng konti bago kumabit so yung iba gusto yun kasi medyo safety yun ako ano may makabog sa akin gusto na mag-scooter talaga pwede ba ito rentahan na isang araw oo iuwi ko lang Honda baka naman <laughs> mhm -hmm. so dyan tayo sa 160 so kung mag scooter ako in the long run dito tayo sa hangabol natin comfortability which is upuan pa lang swak na yung ATV kasi medyo payat dito tapos matigas lalo na yung Supra <laughs> pang racing talaga siya pwede ko ba ito ito? So, ito ang bagong model ng PCX 160. Stop. Woy! Medyo maganda yung, mas maganda yung ano niya, updated kaysa dun sa 150. Tapos, parang medyo premium yung font. Kasi, saka yung backlight. Kasi parang doon, hindi siya naka-backlight. Hmm. Dual ABS na to? Naka-dual ABS. Uh, eh, disc brake ba to? Oh, so responsive to. Hmm. Wow! Hmm. Maganda ang response niya. Uy! hindi siya tulad nung ADV ah na medyo may response pero mabigat yun oh ah, ah, yun lang medyo lamang yung rear brake ni ADV kumpara dito hindi may may response yun may kagat yun ito hindi siya masyado saka parang mas malambot yung upuan na uh, 150 ah PTX wala parang may tumasaya dito ko oh? hmm wala ko parang masasabi natin dito parang mas gusto ko yung PDX 150 ah sa comfort kaya ko sa makina mas okay to kasi ramdam mo tinan mo ah oh. talagang pag, pag galing kang stop stoplight tapos ano bakbakan may papalag to handling, medyo ting yun lang talagang upuan saka brake hindi naman siya mahina mas malakas lang sa ADB ito ay uh, sa ating experience lamang wala hindi ko naman sinabing pangit maganda sila lahat <laughs> kinumpara lang natin Tatandaan, hindi po ako scooter master. Ngayon lang po tayo nag-scooter. Pero pwede na. Sarap. Ganda rin kaya handling ng mga maxi scooter. Kasi kung ganito din, oh, ah, ibenta ko na yung MTO9 ko. Ayos. Ah, promising ang mga scooter ha ah. hindi ko kinasahan na may enjoy ko siya kahit galing tayo sa tiklat pero sinubukan din kasi natin yung ano although mahirap talaga siya sa ganitong type na turn dito mo appreciate yung scooter so yun <laughs> so padimoto ikaw na mag decide okay right.